ጀነት የደረሰ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ወደ ሙሽሮቹ ያምርባቸዋል ሱናው እስኪ ተመልከቱ ያምርባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባቸዋል ሱናው መስለዋል ሁለቱ ያምርባቸዋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባቸዋል ሱናው የእስልምና አርማ ያምርባቸዋል ሱናው በእነርሱ ላይ ታየ ያምርባቸዋል ሱናው እንጉዲታ ይሰማ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው